Ó Sião celeste, repouso dos santos, o teu arquiteto se chama o Senhor. Em ti entraremos com gozo e canto, com os que adoram o bom Salvador. Em bela planície está situada, e que majestosa cidade és tu pedras preciosas estás adornada, demonstras mostras a glória de Cristo Jesus, de Cristo Jesus, de Cristo Jesus, demonstras a glória de Cristo Jesus. Teus belos caminhos tratados com selo E as tuas torres que vistas farão De todos os palácios grandioso é o modelo Em ti nós teremos a consolação As portas do muro são todas formosas A praça é calçada de ouro que luz Em ti essas coisas são muito gloriosas E és toda cheia da paz de Jesus Da paz de Jesus, da paz de Jesus E és toda cheia da paz de Jesus mais haverá em ti noite alguma. Teu grande luzeiro perpétuo será, sem a luz do sol, nem de estrelas ou lua. A glória de Cristo te iluminará, e neste esplendor de um sol verdadeiro, os santos e anjos na frente Jesus, o Cordeiro, com ele para sempre ali reinarão, ali reinarão, ali reinarão, com ele para sempre ali reinarão. Oh, que grande festa nos é concedida, com a mesa posta espera o Senhor, a todos inscritos no livro da vida, e que já da morte não tem mais temor. De todos que foram por Cristo comprados, o lindo cortejo composto será, e Deus que há dado seu Filho amado, com Cristo na glória consolará, nos consolará, com Cristo na glória nos consolará, nos consolará, nos consolará, com Cristo na glória nos consolará.